Państwa dostanie bramki Jesteście głupie cwele, gole do własnej bramki Zapełniam portfele tylko dla mojej mamki Tak się zabija hej, tak się nie posiada klamki ej, ej. Więcej żalata, później więcej bólu Podniesionego, kiedyś nie to już do siebie chóru Mówisz mi parę lat wstecz, nie mogłem na lustro Kto mi dostaną zabija mnie, myśli chcą zabić jutro Teraz chodzę tutaj jak dziś, yeah, mój ich zdjęciach dziś, yeah nazywa bis, yeah Wiem wiele szybciej niż bis, yeah Nie widzę policję, ciągle jebie bis Jeśli nie wiesz, szukaj do mojego sąsiada, mojego sąsiada Na początek mnie cisnął, ale teraz sam mówi, że to w sumie mój siada Nigdy nie wydam brata, czujesz przy mnie mocny sabór Na starych gadach z komplami pali mi plata Ona na nie lub nigdy nie wypada Czujesz przy mnie mocny sabór Na starych gadach z komplami pali mi plata